Di sisi lain, rokok tertulis peringatan pemerintah sangat membahayakan, bahkan nyawa. Di sisi lain, minyak tembakau sangat menyehatkan. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber Dimanapun anda berada Semoga selalu berbahagia Kali ini saya kedatangan, kedatangan tamu Ahli rokok ini Ahli rokok dari Produk herbal Namanya Pak Wasno Di sini kita akan mengungkap Rahasia rokok Kita ini penasaran dengan rokok Karena di sini tertulis ini saya bawasan rokok maaf ini bukan lagi promosi saya hanya mau membaca peringatan pemerintah yang tertulis di setiap bungkus rokok di sini ada kalimat merokok sebabkan kanker tenggorokan terus ada beberapa lagi ini rokok lagi yang peringatan pemerintah rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Ini peringatan pemerintah terkait bahaya merokok. Tapi di sisi lain setelah saya searching ke beberapa website yang ada, ternyata rokok yang awalnya katanya terbuat dari tembakau dan minyak tembakau itu manfaatnya untuk kesehatan. Nah ini ini ada perbedaan yang sangat apa namanya kutub utara ke kutub selatan di sisi lain rokok tertulis peringatan pemerintah sangat membahayakan bahkan nyawa di sisi lain minyak tembakau sangat menyehatkan Saya akan kupas persoalan ini dengan Bapak Wasno dan Indonesia salah satu negara yang potensial untuk pengembangan pengembang pengembangan tembakau Selamat sore Pak Wasno. Oke. Tadi sudah saya kasih prolog ini terkait dengan tembakau, rokok dengan peringatan pemerintah dan minyak tembakau yang menurut saya kontraproduktif antara peringatan pemerintah dengan hakikat dari minyak tembakau. Bisa dijelaskan? Nah, kalau pembahasan masalah rokok, kemudian tembakau, kemudian kretek, ya. itu harus dikerucutkan dulu gitu rujukan di uh, secara kamus bahasa antara rokok sama kretek walaupun sama-sama bahan tembakau tembakau itu berbeda rokok sama kretek berbeda berbeda bedanya bedanya ini menarik ini ada kretek sama tembakau ini masyarakat jarang yang paham ada tembakau sama kretek beda bukan tembak apa kretek sama rokok maksud saya kretek sama rokok beda iya. bedanya jadi kalau di kamus bahasa kalau apa eh, kretek itu kan sudah dari zaman sebelum Indonesia merdeka mas iya di apa dari tes dari VOC dulu kan kita mengenal ada kita dagang kalau dulu VOC jadi negara kita ya. itu dijajah oleh VOC uh, itu bertahun-tahun itu kan diambil rempahnya diambil rempahnya termasuk salah satunya kita kan kayakan rempah lah ya sudah yeah. nggak diragukan lagi bahwa kita Indonesia kaya kayakan sumber daya alam salah satunya rempah ini dan eh, lebih spesifik lagi salah satu dari sekian ribuan rempah itu adalah tembakau. tembakau. Nah, kalau zaman dulu sebelum era industri ya gitu kan, yeah. Iya. uh, dulu nggak ada kata-kata rokok dulu nggak ada ya nggak ada semuanya, adanya adanya apa semuanya kretek semuanya kretek iya. bukan kebalik dulu nggak ada kretek adanya rokok beda beda dulu Karena adanya kretek dulu adanya kretek kretek dari tembakau iya kalau rokok dari mana ini kalau dari tembakau hanya beda dari sisi sentuhan komposisinya bahan kalau kretek itu perpaduan antara tembakau dan rempah-rempah alam. Nah kalau di rokok ini, di rokok ini muncul ada yang kretek, orang tuh belinya rokok kretek. Ini juga ada kretek filter. Betul. Jadi itu akhirnya menjadi sinonim seolah-olah sekarang. Sinonim persamaan. Iya, dipersamakan. Dipersamakan. Padahal secara kamus antara ramuan kretek dengan ramuan rokok itu berbeda. Hmm. Jadi kalau kretek intinya tembakau yang dipadu dengan unsur-unsur alam rempah yang ada. dipadu dengan unsur-unsur alam. Iya. Artinya Rempah misal contoh-contoh, contoh dari alam yang unsur-unsur alam yang lain. Ya, contoh lah fakta sejarah bahwa mbah-mbah buyut kita dulu. Iya. Kalau melinting. Iya. Ya, kan dulu nggak ada kertas. Iya. Belum ada kertas maksud saya. Iya, iya, iya. Makanya daun. Daun. Daunnya daun tembakau ya. Bukan ada yang pakai kelaras jagung. Iya. Ya. Oh ya, kulit ya, kulit Betul, jagung. Uh, kulitnya itu. Uh, perpaduannya itu benar-benar menggunakan cengkeh cengkeh dan kadang-kadang kelembak ya itu ada kelembak ya. ada menyan ya. Iya. intinya itu adalah bahan-bahan alam bahan-bahan alam itu iya. yang dimaksud dengan kretek, Ya. ada yang dicampur dengan cengkeh ada yang dicampur dengan kelembak bahkan ada dicampur dengan minyak-minyak essential oil lembah lain nah kalau rokok ini rokok kalau rokok itu itu kan sentuhan era industri bahannya sintetis kombinasinya atau campurannya ya, untuk menjaga rasa iya menciptakan uh, rasa di sebuah rokok kan ini rokok macam-macam tuh betul produknya banyak sekali betul bahkan setiap daerah punya kearifan masing-masing ya. contoh ada kekhasan uh, tanaman tembakau di Jawa aja nih udah komplek ya. ya. Contoh di Jawa kayak daerah Banyumas penghasil tembakau misalnya kayak daerah Maos, daerah Banyumas, daerah Purbalingga, kemudian kemudian ke timur apa eh, Temanggung, uh, Temanggung Wonosobo eh, Banjar ke sana lah yeah. sampai ke Klaten Prambanan itu uh, setiap kontur wilayah itu rasa akan berpengaruh pengaruh ya berbeda maksudnya setiap daerah itu berbeda-beda ini nantinya saya lagi bicara tentang kretek dan rokok betul kretek prasejarah pra pra kemerdekaan ya pasca kemerdekaan dengan industrialisasi rokok akhirnya namanya rokok berkembang bukan. berkembang nah, akhirnya hari ini dibedakan bahwa kretek itu tembakau campurannya dengan kombinasinya dengan yang bersifat alam terus kalau yang rokok ada tembakonya tetap tembakau tetap tembakau tapi hanya untuk menstandarisasi rasa kalau rempah kan tadi dari sisi tembakau saja setiap daerah udah beda-beda rasa. Beda, ya, iya. beda rasa. Belum lagi dengan rempahnya juga berbeda-beda rasa iya, lagi kan. Uh, Jadi unik artinya, ini Misalnya katakan cengkeh, cengkeh daerah Cilacap, daerah Banyumas, daerah Purbalingga, daerah Itu rasanya berbeda juga. Hmm. Ya, ya, ya, ya. Contoh kayak rempah lain misalnya kayak jahe. Jahe kalau Cuman dijawab, yang menentukan rasa itu alamnya lah ya. Betul. Alamnya uh, kalau rokok itu yang menentukan rasa campurannya. Kimianya. Kimianya. Iya. Jadi di situ ada namanya perasa, ada kimianya macam-macam, Pak, sebenarnya Nah, kembali ke tema awal, Pak. Ini durasi ya, durasi ya. <laughs> Kembali ke tema awal. Kalau minyak tembakau sahabat subscriber bisa cek di Google manfaat dari minyak tembakau apa. Tapi di sisi lain ketika berbentuk rokok seperti ini, ini ada peringatan dari pemerintah yang tulisannya sangat mengerikan, gambarnya sangat mengerikan ini. Gambarnya ada tenggorokan yang berlubang dan lain sebagainya tapi di sisi lain minyak tembakau itu manfaatnya luar biasa termasuk buat penyakit-penyakit yang disampaikan di rokok ini di, dianggap sebagai kegiatan berbahaya bisa jelaskan? ya jadi sekali lagi secara bahasa tadi sebenarnya sudah berbeda ya antara yeah. Iya. sama rokok yeah. dua eh, undang-undang uh, kita akhirnya mensinonimkan mensinonimkan antara kretek, antara kretek dengan rokok karena berdasar da bahan dasar sama-sama tembakau misalnya unsur perasanya tadi kalau kretek menggunakan apa rempah alam tapi kalau, praktek kretek, kretek tadi ada perasa yang sifatnya kimia untuk untuk kalau rokok kalau eh, iya, rokok eh, ya kalau rokok itu apa lebih condong ke kimia rasa menggunakan perasa pengawet pemanis kalau yang anda ketahui tentang minyak tembakau kalau tembakau ini kan sebenarnya salah satu dari jenis rempah rempah contoh rempah kan misalnya kayak tanaman kopi itu kan rempah ya. di dalam kopi ada zat yang namanya kafein. Ya. Di dalam tembakau ada zat yang namanya Minyak. nikotin. Oh, nikotin. Ya. Nah, hanya pemahaman orang terkait nikotin ini eh, ada minyak lain yang terkandung di tembakau eh, di luar dari nikotin. Hmm. Karena nikotin itu hampir eh, berdasarkan data dari Balai Tanaman Pangan itu eh, kandungan yang ada di dalam daun tembakau itu tidak hanya sebatas nikotin. Tidak sebatas nikotin tapi ada minyak lain yang namanya neobetadin neobetadin dan kandungannya lebih besar manfaat data, neobetadin apa itu? Nah, neobetadin itu berdasarkan data dari eh, tanaman pangan kita itu e, sebagai bahan dasar industri farmasi. Hmm, yang artinya untuk pengobatan ya cerita farmasi berarti itu pengobatan. Nah, justru itu apa karena kandungannya lebih besar tadi sekali lagi bahwa nikotin di dalam daun tembakau persentasenya kecil kecil 8 persen Delapan persen iya kandungan yang lain justru malah di betadin neo itu sekitar 74 persen 74 persen daun tembakau mengandung neo betadine dan Betul. betadine dimanfaatkan Oleh di dunia farmasi, eh, lah Uh, ini kira-kira ini kira-kira bisa berani berpendapat nggak kenapa di rokok tidak berani menyampaikan manfaat yang sebenarnya apakah karena tembakonya sudah tidak asli tidak orisinal sehingga tidak ada kandungan neobetadinnya yang ada di kemasan rokok-rokok seperti ini yang sekarang pemerintah melarang atau bukan melarang ya membolehkan tapi dengan teguran ya itu kan sebenarnya secara garis besarnya adalah itu ada ada banyak kepentingan yang lebih besar sebenarnya ada perang dagang lah pak perang antara dagang. industri farmasi sama industri rokok Hmm. Jadi masyarakat itu sudah ketakuti sesuatu yang 8% tadi nikotin. Secara umum kalau masyarakat ditanya kenapa rokok berbahaya, rata-rata pendapatnya pasti karena ada unsur nikotin. nikotin. Padahal nikotin sekali lagi hanya 8%. Hanya 8%. Yang 74%. Ini sumber datanya dari dari uh, laborat balai tanaman pangan kita. Oh iya, sahabat uh, eh, sahabat subscriber bisa ngecek ya kaitannya dengan ternyata daun tembakau itu kandungan yang uh, banyak bukan nikotinnya, tapi neobetadin neobetadin lah ini kan sahabat mungkin juga menyaksikan di sekitar sahabat banyak orang tua orang tua dulu malah sehat ya ketika menggunakan tembakau tembakau yang masih murni asli, karena ternyata di dalamnya mengandung neobetadin yang manfaatnya untuk dunia kesehatan untuk farmasi. lah kalau rokok yang sekarang dipabrikasi atau diproduksi secara industri bisa jadi ini bisa jadi kandungan neobat neobat tadinya sudah diambil sudah diambil ya bisa bisa, bisa jadi bisa bisa jadi uh, uh. artinya ada oknum industri betul yang mengambil neobetadin sehingga yang tersisa hanya nikotin betul lah karena nikotin kan kalau nggak salah mengandung zat aditif betul bikin kecanduan sebenarnya itu terlalu ekstrim dengan bahasa itu enggak artinya kalau setahu saya itu ada beberapa yang menyampaikan bahwa nikotin di dalamnya ada kandungan aditif bikin orang kecanduan sehingga siapapun yang menikmati rokok tertentu lama-lama juga akan mencukai karena ada aditifnya di sana sebenarnya zat nikotin itu sama kayak teh kok pak kayak tehin kemudian saat tadi bicara masalah kopi iya. itu ada apa kafein kafein jadi kalau apa bukti ilmiah medis itu bahasa kecanduan itu sebenarnya bahasa yang dibesar besarkan oh iya, iya. contoh eh, nikotin kan hanya membuat refleks saraf kita untuk mencoba lagi lah kayak gitu iya iya iya nikotin itu nggak ada bedanya sama teh kok iya iya iya berarti ini intinya kafein sama dengan nikotin ya? Betul. ya yang in, in tapi nilai nilai, bah, nilai bahayanya nikotin ada unsur bahaya memang atau memang sebenarnya tidak berbahaya kalau saya sih hanya membaca literatur ya tapi ya. fakta sejarah bahwa mbah-mbah buyut kita ya. dulu yang namanya mbah mbah putri mbah kakung, merokok merokok melinting dari umur apa dari mulai kecil sampai ternyata sehat fakta mereka masih tetap bisa berproduksi di lahan pertanian nggak ada ngaruh untuk kesehatan tidak berpengaruh ya <laughs> artinya malah usianya lebih panjang itu fakta artinya yang, kemudian yang, akhirnya disamarkan di situ kan artinya yang kemudian menarik yang menjadi pertanyaan kita yang belum terjawab barangkali subscriber ada yang bisa jawab adalah kandungan rokok yang ada di pabrik-pabrik seperti ini ini merek-merek apapun ya apakah masih ada neobetadinnya atau tidak betul kalau ada neobetadinnya otomatis harusnya tidak terlalu berbahaya ya kan kayak gitu ya karena panjang tidak terlalu banyak unsur kimia yang dicampurkan tadi oh ya artinya komposisi kimianya ya ya yang untuk menciptakan rasa tertentu betul Oke itu seputar tentang minyak tembakau yang ternyata daun tembakau itu mengandung nikotin hanya 8% dan dominan justru adalah neopetadin dan neopetadin menjadi zat antiinflamasi. Zat anti apa ini? Zat anti inflamasi itu adalah zat e, untuk menangkal radikal bebas, untuk me, apa e, merefresh orang-orang saraf-saraf kemudian menjadi rileks kembali berarti gitu. intinya meningkatkan imun ya betul meningkatkan imun artinya untuk kesehatan bagus ya. yang namanya neobetatin dan ya karena faktanya zat antiinflamasi ini atau neobetatin ini e, justru malah masuk ke industri sebagai biang ataupun dasar bahan dasar obat-obat kayak hmm. kanker, hmm. stroke, jantung dan ini karena akan, berbalik terbalik terbalik dengan, dengan peringatan, peringatan pemerintah yang iya. ada di setiap kemasan rokok katanya menyebabkan jantung serangan jantung terus uh, ada kanker paru-paru dan lain-lain sebagainya tapi di sisi lain neobetadin itu manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam ya termasuk ya simpelnya lah kalau dulu mbah-mbah kita ke hutan kadang yang namanya hutan dulu kita masih alami ya banyak sekali pacet yeah. atau apa lintah penghirap darah itu loh yeah. faktanya itu pakai daun tembakau campur sedikit air digiles itu lintahnya akan glosor dengan sendirinya. Nah, ini terkait dengan minyak tembakau, clear ya sahabat, ini ada problem di pabrikan rokok. Apakah ini masih ada neobetadin atau zat anti inflamasi atau tidak? Mudah-mudahan bisa kita cari bersama-sama nanti di e. Nah, itu yang masih apa e, jarang kita ketahui bersama. Jarang ya publik mengetahui. Eh, eh. Lah, E kemudian kira-kira ini kan lagi rame nih, marak nih rokok-rokok herbal Hmm. lainnya Nah ini rokok-rokok herbal ini, contohnya yang saya kenal ada rokok namanya Ceka sahabat ini, rokok namanya Ceka Ini produk herbal. Apakah herbal itu di dalamnya seperti rokok sat pabrik-pabrikan yang industri atau ini juga sama sebenarnya? Jadi untuk menentukan sebuah kandungan itu e, memiliki kandungan yang benar-benar fakta atau hanya sebatas slogan eh, itu yang bisa membuktikan adalah laborat laborat ya iya. nah, ya contoh kayak tadi balai tanaman kita itu menentukan bahwa nikotin ternyata tidak hanya ada di daun tembakau bahkan di sayur-sayuran lain pun ada, ada nikotinnya ada hanya iya. dari sekian tanaman rempah itu yang kandungannya paling tinggi 8% tadi adalah Tembak, di tembakau gitu Nah, enggak maksud saya ini, Pak. Untuk maksud saya saya potong dulu. Ini rokok misalnya herbal produk cekan ini misal, mm -hmm. ya ini menggunakan tembakau yang masih ada kadar neobetadinnya atau anti antiinflamasinya atau sudah nggak ada ini lebih banyak ke anu unsur kimiawi. Oke, kalau untuk lebih spesifik lagi ya. Kalau untuk rokok CK ini ini adalah produksi dari PT Indopratek Malang. Yeah. Iya. Uh, laborat yang menentukan tentang kandungan dari bahan ini ini adalah dari Universitas Brawijaya Malang Brawijaya ya. kedua ya. dari laboratorium KAN ya. di Jakarta ya. laboratorium pemerintah ya. eh, <clears throat> yang menentukan tentang kandungannya di bahan ini ya, ya, ya. bahkan di bungkusnya pun ini ditantumin rempahnya apa saja nah, artinya hmm. terkait dengan rempah utamanya bahan baku utamanya kan tembakau, tembakau. sama ya. Lah tembakau ini kira-kira yang diproduksi oleh CK ini diyakini bahwa itu masih masih ada zat neobetadin atau tidak? Ya jelas. Jelas ya. Uh, jadi kita itu uh, dari PT Indopretek. ya. Sekali lagi saya bukan dari PT ya. Iya. Saya hanya penikmat selama sekitar uh, berarti sekitar 8 tahunan ini. 8 tahun konsumsi iya. herbal uh, dari CK. Saya potong. Jadi apa eh, hak paten dari CK ini bukan herbal sebenarnya oh, bukan herbal tapi rempah rempah jadi oh. kretek rempah Indonesia is CK tapi menurut anda ini ada kandungannya obatasinya masih ada jelas jelas ya? jelas ya? uh-huh. artinya yang membedakan betul membedakan dengan produk lain ya jadi tadi tanaman tembakau memang kalau kita kemudian terlepas dari kimia secara total kita susah pak iya karena pola pola pertanian kita pola apa tanam kita pola pemeliharaan eh, tanaman oleh petani ini tetap masih menggunakan unsur-unsur kimia hanya untuk menurunkan atau meminimalisir dari, dari gambar-gambar kimia tadi eh, proses produksi dari rempah CK ini adalah dengan cara peluruhan dengan cara direbus oh, hanya ada perebusan ada yang ada, ada yang direbus rempah-rempah yang tadi sekitar jumlahnya ada 14 ya salah satu contoh misalnya direbus dengan menggunakan air jahe selama 6 jam kemudian pindah lagi dengan perebusan menggunakan uh, air kapulaga misalnya 6 jam juga itu setiap rempah paling tidak memakan waktu untuk perebusan 6 jam nah dengan konsep perebusan tadi yang dikhawatirkan tentang nikotin yang tadi berbahaya iya. konsep perebusan akan menurunkan kimia dan juga akan menurunkan kadar nikotin, tapi zat neopet tadinya hilang apa enggak itu? enggak karena tidak diambil ya tidak, tidak diambil, diambil. Uh -huh. Oke sahabat subscriber ini kita sudah berbincang panjang tentang rokok, kretek, dan kandungan di dalam apa di dalam daun tembakau yang ada unsur 8% nikotin, ada 70 sekian, 70 apa? 70 ada neo, 74% neopetadin yang itu manfaatnya untuk kesehatan sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh setiap manusia Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan untuk kita mengenal rokok karena Indonesia adalah negara yang punya potensi besar untuk mengembangkan industri rokok. Cuman selama ini kita tidak tahu apa itu tembakau, apa itu produksi rokok, apa itu kretek dan mudah-mudahan ini konten bermanfaat untuk sahabat semua. Tapi yang terpenting adalah jaga NKRI. Saya Bas Rosadi abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasno. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.